Dur dur кел, Бақыткел, бақыткел мына. Бәрекелді мына. Шаңырақтың жиені Қазақстан Өзбекстанға белгілі Құрал ағамыздың баласы бақытшылы достастады. Байлар жандар, кереметтей сәйбіліктердің егесі Құлмұрат ағамыздың тұмар есімді тұлпары білін. Бақытшылы достастады ардақты ағайын Бүкіл Өзбекстанды шулатып жүрген бақыт бұл ардақты ағайын мына ынтымақ шабандозмақты бола бер ынтымақ шабандозмақты бола бер бәрекелді міне құлшығаш ахмет қажы ақсақалдың тұлпары бер айда бер айда ынтымақ шудың ынтымағы бола қайымы бәрекелді мықты бола бір, мықты бола бер әбдіразақ ақсақал болса келіңіз еркінбек ақсақал болса келіңіз Nereye айда, nereye айда, nereye айда. Бер айда, бер айда, бер айда, бер айда. Қарақалпақтан келген қартан ақсақал болса бір той төріне келіңіз бі? Қартан ақсақал келіңіз. Шетсайдан келген кереметтей тесәйгіліктердің егесі Қолшығаш Ахмет Қалжақ Сақалдың жаңа нөл есімді аты менен қанат бауырымыздың бақтандағы сәйгүлік жоғарғы мереке жамбыл облысы әулиеатадан келген шудан келген ынтымақ шабандоз тастады ағайын алпыс мың теңге бәрі боласыз алпыс мың теңге келіп аласыз ағайын әнуар не кетті